katono nyo julai yono ebina byobufuzi birina okuba nga bisubmitiza ba candidates right now ebibiina biri mu kweteekateeka kyetuli mu kutunonya right now yensonga ya nrm obusobozi bwayo okufulumya ba candidates nga bayita mu kamyufu wangi okufunaani okumufuula chairman of electoral commission and this is where you so failures ate yandi odoni oh, makerere doni aneda ah, university doni pipi yateka kubesi jo musango kukwata omukazi abo yajeno ne bamupromoting ne bamutereka abo opposition kati yiso yali ruddawo yiso yali ruddawo intelligence organization ezizamu ewe ino kumanya yes nti oyo muntu wa ba muntu wa fobachi nze kamba police a person who can organize free and fair ka echo kanchibeko na chiche kubata kondimu katapo kange mwechiri nkugamba tiruwa chaka miufu kena alimuteka soboka oba kapate yona at this time nkugamba key challenges inena alimu nature of politics by the nature of politics it is not easy to concede defeat this means that however much the election process can be transparent losing candidates will always find reasons to reject the results and try their luck again as independents tewali akkiriza nti bamuwangudde mu kalulu bwero beemisango egibeerayo petition cases teri akkiriza mhm. nobody can accept defeat mu africa to concede defeat tekiriimu nkugamba the manufactor this the introduction since the introduction of money in the politics other factors play a secondary role mm. whether it is circulated ballot or lining up behind candidates one must give out money to voters in order to win nrm party is not an exception tuina wobadda abantu bategeera tukutwala oli mwavu nofunyayo emotoka ya milioni bisatu sente bazibulya zimutambuliramu nemutava bweru kati nabo mubawe affront olina okuliiza sente Eh, naye kyasiseza kiri kimu eyo gyebagenda okwezimba kateesumba ne eriyoda zeifa mconfronted with echoice nonda kateesumba naye eriyoda akwata butepu bwange n'abutambuza ave problem with eriyoda eriyoda naye yamukubanga bano bwaba atambuza butepu bwange mu constituency ndi nkuba kateesumba eriyoda muvunana political masturbation yava eno nadde eno kujoka bantu <laughs> ngaawulidde batudde ne kamuntu nti omwana oli aje bwawangula pulezidenti ajja muwa omulimu erioda naye mu gavitu eh, eh, eh, tumukube gavitu erioda teyali mu gavitu ababa sente zavaati dagundi oyo once erioda is using my bit ngenda okukuba erioda ate mumalewo bumazi you don't jump on me you cannot use me simumanyi namumanyi erioda bwe yalya sente zababa yampaako ebirango mumawulire gange nakugamba nti number c participating in party primaries means that the candidate faces two general elections this is so because the candidate faces an election from nrm members and then later in the final election by all voters mm. Mm. Oh. nti eyesimbyewo eh. bwe baba wakamyufu ne eh. generations aino generationmbyaziteekemu sente kuba agenda kugula bano abalayinizi obaafa sekuriti bako ate agule nemugeneration mm. nengamba d nrm contribution given the amount of money spent on campaigns being an official party candidate does not make any difference nrm cannot give its candidates sufficient funds for the campaigns much of the money comes from pockets of individuals ompaki what do you give me biba nakibalemi nabagamba nti byonna byemwogera singa mwasibira sebuufu bwerere sebuufu naavayo oluvanyuma lwa myaka kumi nga takyasobola kuzaala ebintu ebifudde akwebaza mm-hmm. kitatta mumusibidde bweri nga kano naye oba kaliddawa akasajja ako naye kyebakukoza egendi omugenda kawulira nga nemu meeting tekayogedde nentuyako nga kakakanya habe ne humiliated kyusaana ate nja kukwetiisa ettooke oba nja kukuliisa kasasiro kasajja gwe nga weeyambudde nkumaliremu ddala mbagamba nti emmere y'omulumba eyokka gyebata complaininga nti eza essaawa mmeka but let us assume if the pope today lifts siribase naagijja mu katholiki kyaki how does archbishop abakadi cardinal wamala benefit amazo kadi womgongo kuwedewo kakati papa kwakandi abasosoloti muwase chimuyamba chi hey hey nawe chinjambe chi watakali nyinzu ku binyondo ekyo tokirowooza nako omuntu ayina eyo endowooza eyo tiwanudde muwulya profesa ngaayogera i look for day when we shall sit with me ayayayayaya utopioni kunsite tusobola kunsi tetusobola kakati nkubuulira ne gamba namba si ekyo kitegedde mm -hmm. nti sente enalemu zeewa abantu tezimala naye nkugamba na, ii e, interested camps in every election there are interested groups with varying interests and objectives these sponsor candidates against enalemu candidates official ones this is why amiria kyambadde mululi mukasa ingineyabyandala abraham and aida nantaba weare targeted these private sponsored candidates come with a lot of money hmm? waliwo mm. group etekamu sente nga ba nrm yeah. ate nga basasula position naye ayagala kufuka parliament kati balese mutabani wamuwanga mbw avuganya amiria gwe famiry yamwe olukuŋgana lwasooka okukuba oyo mutani wamuwanga oba hmm. muwalawe hmm. agenda alukube wali kugundi webattiranga abantu mumawokota waliwo webattiranga abantu muwanga kikugamba famire eyo yasya gundi webake webake webake naga mutabani wa francis walugembe ejjuuka yajja nangamba muzeeyi yatusuubiza ebintu naye tebabituwa nimbuga nti okujjako nga yiye abibeweredde gwe famire yamwe gyebakya ate nga babakyayisiza bwerere famire ya francis walugembe mutesa mukitabo kyetayogerako nti yayina emundu ekolera ku masanyalaze naye bagamba walugembe yamusiwa lugembe francis wa lugembe yabuulira obete nti omuntu yamuteesa kulya ku masanyaze ne bagajjako ejjinja bakyawa ennyumba eyo neyaseka nnyo neyapuula omuwanga neyabatalingaya zakyayibwa jaye engalabi mutani wa muwanga jaye engalabi oba oli makerere sirika sirika sirika muwunya nnyo famire yamwe mpozi ali bamuzukulu wa nakana naye mwe nga n'obuwanga abantu tebannavunda baba balina ba advisers oba kati nkugamba nti bayinamu tiimu esponsoring nga betayagala nga yenaremu irrespective oba oli wenaremu mwenaremu osanga nga ofiso kandidate tayina sente mm. kubanga president ekizibu kyayina akuba ntigenda bagundi bakuwe ate nga bagundi balina gwe basimbyewo thats where they score over him nti asobola okakati nawulira nti omusajja waleyo bamugamba bamwongezi a ah, bagala naye aveeyo bakoleki waliwo abakozi bali babiriawawawona ye nabo ensi bamanyi nabo ensi bamanyi ekiribeera wano abeeyita abatuukirivu eh, abalowooza nti abantu babaagala nnyo fuja okulaba emisinde <laughs> olabe bwadduka <laughs> olaba abajozi bonna bwe badduka <laughs> itrapen kuba mwe mukiyiwa mweddira ty ekizimba e, ekitanywera n'okiziramu amazina g'ekikiga kekibakube bweddira nobeera mu kyoto n'ozanyisa amasiga kakati iwa amazi mchoto olufuru kuoche mm. ejo guli kugwere mudala umanye cowards guess what he fears most ni nkugamba nti NRM support interest aha F NRM supporters do not appreciate the role of their flag they look at it as a mere piece of cloth. therefore being a flag bearer does not add any advantage to the candidates normally all of party members would be obliged to rally behind the flag bearer, which is not the case in NRM. The perception is that a candidate is going to eat alone and his family and enjoy many privileges. Therefore, he or she must pay them affront. Echo, echo, chidi mwebi buzo. Mm. Bungamba anti pate uh, eh, kuweta flag bearer. Chidi na. Anti, anti tebachimanyi. Mwanga. Bacha roza anga mwanga. mwanga yagenda nale ekyamusayiningisa eh, endagaano ne kalo peters the bunyolo army advanced towards buganda border mm. mwanga consulted a man called stocks we are being invaded by bunyolo lugard was not around there was another man who had a fleet eh, kureka victoria all of them all of them did not help mwanga kakati mwanga abasa abakalo pita jawan bakole endagano abali mu lukiko lwa buganda ba missionaries abangereza ne bamugamba toina powers to sign that agreement because you, buganda is already in the hands of the british mwanga nanyiga mbatte kati yabagamba mbatte mwe pulira damu okuchogera mhm mm when bunyoro was attacking us your stupid allies the british i talked to to to, to stocks i talked to this man on lake victoria what did they tell me raise the british flag ekigoye obugoye tebatuwayo neyadde olubatu lwamayinja kakati mwanga bali bamugamba abangereza if you want to stop the, the advancing bunyolo army raise the british flag era nemmeeri ezo muziraba nizifulagid eh, ship kitegeeza nti kati awo china yetambula gikwatiko kati omuddugavu fulaga tagimanyi no kuba tetwabikuliramu e, e, ye yakiyita kigoye bugoye why he did not understand international relations t once something is flagged flagging off baga bemmere flag off temukitegeera tulina kyetuyita tools of authority bwotta ukraine bagiyita bati mulugandaukraine eh, bagiyita bati ngaali yaffe ah, ah, ah. mm. eŋaali eh, yes ekrane eh, ŋaali ŋaali is a tool of authority bwogitta mm. oba olumbya uganda court of arms national ansem okujjako abagundi bebabimanyi abaserikale bajja basatu nga bajja okujjayo bendera ne bagikubira saluti mm. ne bagiwanula mu ngeri eyekitalo ne bagizinga singa egwa ku ttaka ono wokusatu wakuba musasi they respect the flag these are tools of authority mm. naye abantu tebazitegeera kakati fulaga fulaga beyala wenaalemu tebamumanyi ekyo kigoye kye kirunda kiva ejjinja yatambulanga nakyo ng'ayina idiya eri katuntu yamukuba n'amwogoloza bali si fulaga we are not used to that level of understanding tools of authority kubanga democracy of flags is not our part tali mu history yaffe mm. kakati nkugamba na g future benefits not all nrm candidates make it to cabinet therefore there is no loss if a candidate opts to run as, in, as an independent in the current situation. Independents sign memorandum of understanding with NRM and become ministers in the government. What do I lose? An independent man signs a memorandum of understanding and becomes a minister atengo wa party yawe kwa ina party card utunula eh kakati <laughs> kerezie yinzo tyo kugamba wa depetro yalita somi yalita kozechi nti a a obukulembeze bwe kerezie akati bwo musajja tali nyanga ko mu seminary yagenda mu seminary ne mulema then what's the purpose wano mugisa muntu nona pito bali take it is ngeje bibili kenya ministers should not come from parliament nemba buza what the highest trophy somebody fights for mm -hmm. every mp would like to be a minister how can you say that kati e kenya kikoze kikuba yakoledde ki okuddira n'obaga nti eh, kakati tebakyali baminisita basecretaries nga mu america yes bala dcc be ba dc naye ate bano bawunya ojjamu balondemu nga bakirabira abo baani bano gundi ewaffe ekyotera baani bano gundi onoomwana bagundi kyeyune baani abo n'abalala mene naye ekigambo dc kyalina amakulu kyategeeza nga ki eh, dc wedda mm. thats why mu constitution bakoga nti anala dc kyabi a senior retired civil servant what do you get what was the intention of the framers former a retired senior servant senior yani si senior advisor nejjo niemukolerawo ebigezo kakati nkugamba nti eki nrm kind is fear to inherit the trans or transfer to uh, anger from voters who have been disappointed by the nrm local leaders and prefer to carry their own cross oh, abasajja bakubya amaato ku nyanja babe empuuta nti nze nzije mbogereremu nga mwababe empuuta musirisi some people running away from the burden emirimu gibye should I defend your Mary? Chovula sentongo agudde sentongo ba muomulimu mumini. Omanye abashaje baba kola bubi yomuli oyowe masaka. Bajja ne baba gamba nti bino biragiro bya president. Katibana ababi abali mu heres oyo minister yakubira senyunge simu ndi kundi bajije ko president yaragira. Nemu nemulira. Njya muko bane wabwe sentence ino kamar amuvuganya kama mtumiko finance ino. Mkwazo yomu bire dala kwa wapo. Ugambara. Achenji. ate kerenti nesisanga toja musobola kale pepa ina nkugambi wabaina sente kala azirete ejoko tuino abantu abo bajira muda lobu jozo you ring the, the I station mean, kakati chenda bao kubino vyo tugamba you were encouraging the people bave kukugenda kupate ah, positions nakaba wandi gira datu solo ulida bave kupate positions nkugambi no genda mbumi ufu biebaliko nanti nkugambi you will not eliminate uruwa rinu gwe mukkiriza abakkiriza mu kamyufu ava mu kamyufu keeno akekibiina kyonna mm. talonda walala toganinasaza eddiiro whoever participates mu kamyufu keeno ale nebamuwangulira mhm. oba pat it must be part of the election because what they don't know you cannot use national rules mm -hmm. kifuuke mugundimirundi bwovuganya nenyo eh, bino byapulayinga akulos nenkuwangula eh, ate naduka toyina kwesimbaomujeno eh. nrb kiri ati baddukayo nebakola nabo memorandum of understanding kala nenkugamba nti ther are times nti okudduka ebintu ebyo mmere bajibye buli wamu wonna covid abantu bali mu isolation centers bakaba mmere obuta nadduka nadduka basiba abantu there are times when a candidate finds that nrm party is a political landmine to his election campaign this is a situation where voters choose on individual merit and not parties babakanga bagenda ne baga nti gwe mirundi akakoko katidde muka museveni so when i campaigned for the president 206 bon, uh, ah, uh, ah, 96 bonna baddukayo tebaaliyo mm. no batya babalimba bali abalonzi babalimba kyobalaba nti tshirt bazambala ku mukolo nga museveni azze ne badduka ne bateekako esaati endala bali babalimba naye nkugamba sponsors this can also force a candidate to opt whether he or she runs as an independent on an independent ticket or is nrm k internal wrangles and favoritism within the party structures or call it rigging can force a candidate out of NRM. Aye. Lack of academic papers. Since there is no clear definition for equivalent as used by electoral bodies, courts of law have handled the matter of academic papers differently within no common specifics. One can opt for independent ticket for fear of being exposed as one who lacks academic papers and rejected by the party verification committee kakati bo bagezi kati yinzo kuga nto ina buyegezi naye ogula omulamuzi milioni kikumi goyitamu election petition kati go ganti ka, ka, eno ka, nebo banzibi nebo bakozi batya njagula omulamuzi mpita hey, eh, nti nina mpapula za kujingirira za gula mulamuzi omulamuzi ako amulamuzi okuyisamu ngato ina mpapula milioni kikumi kubanga n'omulamuzi naye abala nti ogenda kufuna milioni atano atano emirundi mukaaga mwaka tulina emyaka etaano time was twelve e, buli mwaka gulimu yenkaaga enkaaga ogera ku miliyoni ataano ekitegeeza oli ku biliyoni satu hmm. omulamuzi kanaye katemeka ekikumi kati okola ekibalo kyo mumanyi nti abalamuzi emisango bagenda nagyo eja petitions takutwala wala ne bwalwala miliyoni kikumi miliyoni kikumi kakati omusajja ono yaaga nti aaa bano abeena alemu bagenda kungamba nti sirina qualifications ate bwe baŋgaana it will affect my future sijja kugendayo naagula omulamuzi eh. Eh. naagula omulamuzi era kyembagamba nti temuyinza kugamba ti omusajja agendedde ku bodaboodatumuwa empapula z'obwa pulezidenti tikiriiyo obwa pulezidenti si bwakuzanyirwako no because in other countries where you have the exit door wide open impeachment system zinga ziri clear mumawanga gaffe kiba kizibu nnyo okubasalinga abantu abo my humble submission eri mukatabo kange kana akapya gundi scientific election a snake in the cooking pot mbagamba presidential candidate alize milioni kikumi ezaki ezokwesembawo lwaki ate atubulire gyazijje tutegeere ani abazimuwadde kaakati sente ezo tuzimuddize according to the percentage is yesas bwofuna wano percent <laughs> mujja kulaba kayola yenna nga dusa kayola tagenda kubeera mukawa bwadduke abavuddeyo bangi okwesimba bagenda kujjamu miyoni kikumi naye nga tukusasula percentage tukuddiza okusinziira kubakuwadde obululu katusoke tuve mu ntiko yessaawa eh,